Mam koleżanki. W końcu <laughs> jakieś się trafiły. Tak, to są moje laczki. Tak. Ale nie wolno ich jeść. A, ale nie ręki, nie ręki mała, nie ręki. Ręki nie wolno. Dobre było? Tak? Dobre? No, fajnie. No, chodź jeszcze. jest namiocik, tak. To jest namiocik, tak. No, daj się pogłaskać. Coś jeszcze? Tutaj tego, co mam? No dobra, nie? Dobra, nie? Bułeczka z gei. <laughs> No. Ty jesteś krówka fajna. 0504. Ja cię zapamiętam. Dobra? No wcinaj, wcinaj. Kurde, z takiej bezwartościowej trawy. Jak można zrobić? jak można zrobić yy, ten mięsko albo mleko no chodź, jeszcze mam tutaj dam ci trochę no chodź krówka krówka tylko mi się tu nie zesraj. Czasem. Mleko możesz dać. Chodź. Nie chcę. Hmm. No to... Hej, hej, tylko mi namiotu nie zjedz, kurde. krówka i nie ma. Może jeszcze jakaś przyjdzie.